Do Ciebie pieśnią wołam, Panie Do Ciebie dzisiaj krzyczę w głos Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś dziś Lecz kamieniem nie bądź mi.